声踊りで活動しておりまして2018年の演目満点でございますがこちらよさこい祭り今日の踊り納めでございます、はい、はい、1年間皆様に応援いただいて踊ってきましたこの感謝を込めて踊り子も精一杯踊りますご声援よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは参ります 婚歌舞伎第13弾満点 치리치리 지리 cheer, cheer, cheer. よイスイスイささほっほっゆゆゆゆゆ に踊り踊りへとだ続行の関でしたありがとうございましたありがとう 六本松田98の皆様でしたどうもありがとうございます